mutta tuota, hito, odottui hirtutin helvetin miinuskin. Ota olla. Hokordo, hokormi darvo orona bakadatin, bakadaus. Mukaan kylköntu orottin, hirtutin tuntu, ekuntin. хуаган кутуси бигин орорин балдуюккиу куту яасин дууккил балдура уталыптыйду уними артими бисян Андрей Ефимович орорин кутумо бисатын тангу яасин уфки тангда албафки тангдами Jatanil, Jatanil ah, do Yuldu. Roroi bunkin. Yugittu unutin. Jabdaten. Orona enkin. Idahoninkin. Jabdaten. awdasintula biraudula awdamattaur goingol Ini inigundisan akin ni Andre pusan bintu japkun irikso nai oda nandun talin ukun bisa naronin on, on jak bylo, to kidulluta, hokdipalga. ty ja puhki, irksuttukki. Iluktavki. Ylva. Sokakilotin. Uusaktavki. Ulviktavki. Ano, no, on ti to bylo. все.